Croeso i brosiect Wikipix. Mae gan Cymru hanes hir a chyfoethog ac mae'n wlad sydd yn llawn adeiladau hanesyddol. Maent yn amrywio o gestyll a cheirau, i adeiladau crefyddol, tai hanesyddol, ysgolion, llyfrgelloedd ac adeiladau cyhoeddus eraill. Mae adeiladau hanesyddol Cymru yn newid yn gyson ac yn amffodus mae llawer yn diflannu bob dydd. Felly, ar gyfer y prosiect yma, rydym yn gofyn i bawb dynnu ffotograff rai o'r adeiladau hanesyddol yn eich ardal lleol chi. Medrwch weld ar eich cyfrifiadur neu'ch ffôn gan defnyddio map rhyngweithiol pa leoedd sydd angen tynnu ffotograff ohonynt ac yna llwytho'r lluniau yn uniongyrchol fewn i'r app. Bydd eich ffotograffau wedyn yn cael eu rhannu yn agored gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru a'i bartneriaid sef Wikimedia a Chasgliad Awerin Cymru. Er mwyn bod yn rhan o'r ymgyrch yma, dilynwch y tri cam canlynol. Yn gyntaf, fel bod eich delweddau yn cael eu cynnwys, bydd angen i chi gyfrestru gyda'r prosiect. Os nad oes un gyda chi'n barod, bydd angen i chi greu defnydd air ar Wikimedia Commons. Medrwch wedyn cwblhau'r ffurflen gyfrestru a dechrau ymchwilio drwy defnyddio'r map rhyngweithiol. Yn ail, Er mwyn medru llwyth o'r delweddau yn defnyddio'r map rhwngweithiol, bydd angen i chi logio i fewn yn defnyddio'r defnydd air a air rydych chi newydd ei greu. Ac yn olaf, rydych nawr yn barod i lwytho eich ffotograffau. Cliciwch neu tapiwch ar delwedd yr adeilad er mwyn llwytho'r ffotograff. Dewiswch eich ffail o'ch cyfrifiadur neu eich ffôn ac rydych chi wedi gorffen. Mae cymryd rhan yn rwydd a byddwch yn syni faint o adeiladau hanesyddol sydd yn eich hardal lleol chi. Felly tro nesaf rydych chi'n mynd ar ci am dro, yn mynd allan ar y beic, i redeg neu jyst mynd am dro hamfennol. Cofiwch fynd â'ch ffôn, tynnu rai lluniau a byddwch yn helpu creu cofnod cyfwythog o hanes eich ardal lleol chi.